Crack money, nigga. Mata que mata, motherfucker. Bam. Todo mágico. Yo. Por favor, a mí no me hables de penas. Un es moda vieja. Life, Pagado varias condenas, mis metas como comienzan atrevidos Hasta la muerte pesado en la jeta sentimental Más bien poco toreado llenas de los hombres Tomadores de indomables fieras A mi casa en el área nadie llega si no vuela La suerte no me trajo, yo dejé que ya viniera La calle fue mi escuela, me especialicé en ella Mientras que mis panditas se graduaban armas metas Raticas en la cueca, coronamos en esta La pela para que toques y de entrada se marea Original Papá que sepa con gonorrea Subiendo las escalas, mantenerse es la gracia Se suben pero así mismito bajan Si el cielo es la cima, demora o no tardo nada We be like thunder in fire yo. And if you la suerte a mí no me llegó La busqué, fracturé el hechizo, a mí nadie me lo enseñó Aprendí a las caídas desde que tenía dos Como no cada paso con más pasión Aunque termine sin esto, no apuesto al mejor de amor el destino nos dividió Se flota de pesares, duele pero no mato Ya lo saben, no tengo que explicarlo La suerte no estaba escrita, la estábamos reinventando Que mucho porque poco, que poco porque mucho La media les picó, les está carcomiendo el culo Que si sacó el pajo, que de dónde lo trajo Si sabe miñerito pa' qué anda preguntando Para pasar la línea hay que quitarse los zapatos Tráteme con respeto que venimos desde abajo La escasez aumenta pero todo ha cambiado No busco patrocinio, soy yo mismo el empresario Shake money, money, money, money, money qué piensa? El que juzga nunca respeta, yo lo hago para barato si no si respeta patinetas Vienen baratos, bajamos la costa como ahorrar En un mundo hasta donde perder nos cuesta Esperando por años y la estatua no contesta No responde, ya no hay paciencia mejor vamos por ella Liberadamente de la vez donde vuela Ya no hay paciencia Mija, mejor vamos por ella Liberadamente de la vez donde vuela donde vuela Para subir hay que volar, que volar Para volar hay que soñar las buenas o a las malas llega Nacimos para ganar Para subir hay que volar, que volar Para volar hay que soñar A las buenas o a las malas llega Para subir hay que volar Pero tengo plateado tantas millas Fue el final del arco iris pero ya no había ni chiva We got that straight fire motherfucker I got something hard for the suckers Cóbralo hasta que no se estorbe It's crack money motherfucker